よしゆきですきのこきのこきのこきのこだぜよしゆきだぜメイジきのこの山マカダミアナッツ仕立て豊かなコクとうまみ 明治きのこの山中田宮ナッツ仕立てを買ってきました冬季限定ですつぶつぶのマカダミアを練り込んだ口どけの良いホワイトチョコミルクチョコ クサクここはクラッカーいただきます 箱を開けました一つずつ透明な小袋に入っていますね これがキノコですよおそうですねここはビスケットがあってで先端がですね白いですねお黒い棒に白いキノコが乗っかってますよあこれ自体キノコですねそれでは いただきますどう食べるかなチョコレートだけ食べましたあマカダミアナッツのクリーミーな味わいとミルクチョコレートがね 広がっていきますよ、うん、それでは1個丸ごとああこのマカダミアマカダミアのあの ホワイトチョコレートの風味とココアビスケットの香りがねよく合っている感じがします、うん、うん、でこの下のミルクチョコレートはちょっとあの控えめな感じがしますかね、うん、まあ一番の主役はやっぱりこいつですねこの白いところねマカダミアナッツの 香りと味わいうんマカダミアナッツのホワイトチョコレートの味わいあで少しミルクチョコレートの味 クサクのココアビスケットああでも最後に残るのはマカダミアナッツの味わいかなうんいやこれはねなかなかいいですねうんほう 以上明治きのこの山マカダミアナッツ仕立てでした23度以下の涼しい場所で保存してください